ಒಂದು ಸೋಲು ಅದು ಬಾಟ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಅವತ್ತು ಟಿ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಟಿ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓ ನೈಸ್ ಮೂವತ್ತು ಬುಲೆಟಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ನಾಕ್ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಟ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿಲರ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಞೂ ವಾಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರ ಬಾಟ್ ಹೊಡೆದ ಏ ಗನ್ನೇ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಥೋ ಗನ್ನೇ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಅವನು ಅವನು ಫೈ ಬಿಡು ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು 2x 60 تک ನಾನು ಈಗ 2x ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಚೋ ಇದುಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ 27239 7 ಆಮೋಸ್ ಐತೆ ಸರಿ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಅವನೇ ಕಣ ಹಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಾನು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಗೈರಲ್ವ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಟ್ ಬಂದ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಾನು ಗೈರನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲವ್ರು ನೋಡು ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಯಾರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೊಡಿತದ ಸವಣ್ಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಯಾವ ಬಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣ ವೆಕ್ಟರು ಬಂದೆ ಬಂದೇ ಬಂದೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಈಗ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ two twenty two thirty five ಎಲ್ಲೋ ಓ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಂಬ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ವೋ ಅವನು ಅದು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಲೇ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಕಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಕವರಲ್ಲಿರೋ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಕವರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಾ ಬಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಹುಷಾರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅವನೇ ಅವನೇ ಅವನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೋಡ್ದೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ ಖುಷ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಕೈಯದು लास्ट का लास्ट का लास्ट का डिनर uh, <laughs>